हेलो वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ विजुअल बेसिक जो विजुअल स्टूडियो जो कोड होता है उसके ऊपर आप पाइथन का प्रोग्राम कैसे रन करा सकते हैं बहुत आसान है कल तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना होगा मैंने इंस्टॉल कर रखा है और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज इलेवन तो यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक किया यहाँ पर लिखा हूँ मैं विजुअल स्टूडियो तो ये जैसे विजुअल मैं टाइप करता हूँ तो ऊपर विजुअल स्टूडियो टू ये आ जाता है इस पर क्लिक कर देना है जिसे मैंने डाउनलोड किया है ठीक है और यहाँ पर आपको जैसे मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म के लिए सेट किया है तो यहाँ क्रिएटर न्यूज प्रोजेक्ट में जाना है जैसे ही जाएंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आप क्या यूज करना चाहते हैं पाइथन यूज करना चाहते हैं जावा यूज करना चाहते हैं एस डॉट नेट यूज करना चाहते हैं क्लास लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं ठीक है इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन आएंगे ठीक आप यूज करना चाहते हैं ठीक है तो आपको वो सेलेक्ट करना है जो आप यूज करना चाहते हो ठीक है जैसे मैं यूज करना चाहता हूँ पाइथन तो पाइथन के लिए मिल जाएंगे ये हम देख सकते हैं ये विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग दिया हुआ है तो आपको जो यूज करना है वो ले सकते हैं ठीक है बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए मैंने नीचे इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर हम पाइथन ही लेंगे तो ये देखिए पाइथन एप्लीकेशन आ रहा है यहाँ पे आप यहाँ सीधा सीधा पाइथन पे चले जाइए और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पाइथन एप्लीकेशन ये आ गया है यहाँ पे नाम आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं प्रोजेक्ट का नाम मैं फिलहाल बाई डिफॉल्ट जो नेम है उसी को रहने देने वाला हूँ यहाँ क्रिएट पे क्लिक करता हूँ जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके सामने आएगी अब ये विंडो कुछ इस तरीके से रिफ्रेश करनी है ठीक है कोडिंग कैसे स्टार्ट करनी है देखिए जो कोडिंग आप करते हैं पाइथन में बिल्कुल वैसे ही आपको कोड करना है ठीक है जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ okay x is equal to int input आपको याद होगा कि पाइथन की जो ID है जो स्टार्टिंग में छोटे बच्चों को मैंने कोडिंग सिखाया था क्लास 10 कॉलम को 11 कॉलम को बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी काम करना है ये एप्लीकेशन के जैसे काम करेगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट इनपुट फंक्शन का भी यूज करेंगे फंक्शन पहले लगा लेते हैं तो ये इनपुट कर लिया हमने और इनपुट करने के बाद यहाँ ब्रैकेट को फिर से ओपन करेंगे ओपन करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे देना है एंटर अ नंबर ठीक है सिंपल है प्रोग्राम तो वही है लेकिन यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड पर ये प्रोग्राम लिखा जा रहा है ठीक है विजुअल स्टूडियो पर ये प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे Y Y is equal to फिर वही चीज इंट इनपुट देंगे तो इंट से यानी इंटीजर की बात हो रही है और इनपुट इनपुट फंक्शन है ठीक है तो ये हो गया और यहां पे कर देता हूं enter the second number enter the second number second number तो इस तरीके से आपको भी कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आकर के c is equal to sorry z z कर देते हैं c इज z ठीक है तो के नीचे आएंगे z is equal to x 1 xy तो x y अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई के लिए बना सकते हैं बड़ा एप्लीकेशन भी बना सकते हैं ये तो छोटा मोटा एप्लीकेशन है ठीक है तो ये हो गया और यहाँ पे आप प्रिंट करवा देंगे तो सिंपली इस तरीके से प्रिंट लिखिए और यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करवा दीजिए the sum of x and y is इसको क्लोज करेंगे कॉमा लेंगे यहाँ पे z दे देंगे ठीक है बस हो गया काम आपका इतना ही आपको करना है तरीके से अब आपको क्या करना है अब आपको सिंपली यहाँ से रन करना है रन करवाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये जो है ना यहाँ पे क्लिक करिए जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये मेन्यू ओपन हो जाती है ठीक है अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है बहुत आसान है विजुअल स्टूडियो कोड पे रन कराना पाइथन का कोड है या कोई भी कोड है तो ये 55 हो गया इंटरनल सेकंड नंबर 8 हो गया तो यहाँ पे आपका आ गया है टोटल करके ये एक एप्लीकेशन के जैसे काम करता है ठीक है अब मान लीजिए कि ये एप्लीकेशन सेव कहाँ हुआ होगा पाइथन एप्लीकेशन टू के नाम से है ये डॉट पी तो पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है तो बहुत पुरानी बात हो चुकी काफी बार मैं बता चुका हूँ यहां से हम जाएंगे ओपन पर ठीक है और प्रोजेक्ट पे जाएंगे हमने प्रोजेक्ट ही बनाया था तो प्रोजेक्ट का क्या नाम था ये देखिए पाइथन एप्लीकेशन टू तो ये हमारा एप्लीकेशन है और इस पे जा सकते हैं हम और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा इस तरीके से और आप इसको यूज कर सकते हैं कभी भी दो नंबर्स को ऐड करने के लिए दो नंबर्स को इसी तरीके से मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम बना सकते हैं ठीक है इम्पोर्ट को यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे पाइथन में देखिए यहाँ पर आएंगे अब ये देख सकते हैं ये पुराना प्रोग्राम इसे मैं हटा देता हूँ और नया प्रोग्राम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने नया प्रोग्राम लिख दिया है आप देख सकते हैं और ये जो है रैंडम नंबर जनरेट करेगा ठीक है और रेंज फाइव दिया गया वन uh, से लेकर ट्वेंटी फाइव इसे आप बढ़ा घटा भी सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है तो अभी क्या करना है इसको सेव करना है तो इसको सेव कर लेते हैं तो ये सेव कर लिया उसी नाम से सेव किया उस प्रोग्राम को हटा दिया नया प्रोग्राम इसमें चला दिया मैंने और यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं ठीक है अब बताइए एक से पच्चीस तक के बीच के रैंडम नंबर क्या क्या हो सकते हैं तो कुछ भी जनरेट हो रहा है ठीक है देख सकते हैं यहाँ पर दो फंक्शन हमने यूज किया है एक इम्पोर्ट रैंडम किया है और एक इम्पोर्ट मैच किया है ठीक है तो इस तरीके से छोटा छोटा प्रोग्राम आप बना सकते हैं ठीक है तो आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपको कि ये कैसे काम करना है इसमें ठीक है इसी तरीके से और भी प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में आपको बताता हूँ मैं अब ये एक और छोटा सा प्रोग्राम मैंने टर्टल का प्रोग्राम लिखा है इसको इम्पोर्ट करवाया है ठीक है और अब इसको मैं क्या करता हूँ सेव कर लेता हूँ सेम नाम से ही सेव कर रहा हूँ ठीक है आप नाम चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से सीधा सीधा स्टार्ट पे चलता हूँ देखते हैं क्या होता है यहाँ पर मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का एक लाइन बन रहा है ये देखिए ये एक लाइन बन रही है ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइन बन रही है ये लाइन आपको नजर आ रही होगी किस तरीके की ये लाइन बन रही है तो ये ग्राफिक्स प्रोग्राम है और इसमें आप कलर लगा सकते हैं स्टार टाइप का लाइन बना सकते हैं तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे लाइन वाइज अभी तो एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूं आपको कि किस किस तरीके से ये चलाना है किस किस तरीके से ये करना है अब इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज किया है मैंने टर्टल के प्रोग्राम में और यहाँ पर अगर इसको मैं रन करवाता हूँ तो देखिए क्या होगा जैसे इसको रन करवाया मैंने तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का एनिमेशन बन रहा है अब देखिए फिर से मैं इसको रन करवाता हूँ एक बार इसको क्लोज कर दिया जाए फिर इसको मैं रन करवाता हूँ देखिए यहाँ पे क्लिक किया मैंने तो ये देखिए एक छोटा सा एनिमेशन लाइक प्रोग्राम बन रहा है ये देखिए ये ये देख रहे हैं ये स्क्वायर बन रहा है और एक स्टार एरो टाइप का यहाँ लगा हुआ है ठीक है फिर एक बार इसको रन कराता हूँ काफ़ी मज़ेदार है ये तो यहाँ पर जाता हूँ टर्टल को इम्पोर्ट कराया मैंने यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का प्रोग्राम आप बना सकते हैं तो आने वाले वीडियोस में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि ये कैसे बन रहा है क्या हो रहा है ठीक है एक और छोटा सा आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए स्टार बन के आएगा स्टार ठीक है इसके लिए ये प्रोग्रामिंग की गई है और टर्टल को इम्पोर्ट कराया गया है तो यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ जैसे ही क्लिक करूंगा तो एक स्टार टाइप का आपको स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ एनिमेट होता हुआ नजर आ रहा है देख सकते हैं एक बार फिर इसको रन कराता हूँ काफी मजेदार है ये पाइथन एक्चुअल uh, में है बहुत मजेदार जो कि काफी कठिन तो है ही लेकिन uh, एक बार आप सीख लेंगे तो काफी आपको अच्छा फील होगा तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से बन रहा है ओके आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए और वीडियोस को वॉच करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें thank you for watching this video